半世紀余り全てを見届けてきたセルリアンブルーのマット燃える闘魂アントニオ猪木 VS プロレスの神カール・ゴッチ日本が湧いた伝説の一戦を機に旗揚げ記念日は時代も世代も全てを超越した ドリームマッチの連続そして新日本プロレスは46回目の誕生日青く輝くリングで栄光をつかむのは IWGP ジュニアタック選手権試合スリーウェイマッチどうした王者組 2.10大阪では金丸デスペラード組そして4日後は武士広務組に相次いで敗戦三つどもえの戦いで決着をつけるスペシャルシングル 俺をその気にさせたお釣りにその気とは内藤哲也が提案したヘビー級への転向あんなに生き生きしてる太一俺は数年ぶりに見たよ俺がケツを叩いたからあいつは一歩踏み出す勇気が出たんだな約11年前同じ時代を過ごした佐賀か 再び相まみえ芽生えた感情ついに自称ヘビー級を名乗り動き出したその運命は IWGP インターコンチネンタル選手権試合1.27札幌でエース棚橋宏を負傷欠場へ追い込み新たな宝を手にした鈴木みのるに 真壁闘技が挑戦状ご存知だろうかテレビでの笑顔とは裏腹にボートと化した真の姿を劣化の真壁約3年ぶりのシングル王座へいざ俺のギラギラしてるよレスラー魂をよ抑えらんねんだよ 抑えられないだからこそだよ鈴木みのるを引きずりうとさあそれだお前は過去のレスラーだテレビでも出てけよ旗揚げ記念日スペシャルシングルマッチ久しぶりにヘビーチャンピオン対ジュニアヘビーチャンピオンやりたいね、えー、V10 達成完全無欠の超人王者岡田和親と世界が認めるジュニア王者 ウィル・オスプレイの超ドリームカード Just to let you know Be the one that beats you あいつこそ僕はプロレス界の一番の選手じゃないかなと思ってますしナンバーワンと認める男たちの予測不能な同門決戦46周年7周年8周年9周年50周年俺が チャンピオン全体にカルロメロスだ輝かしい新日本の未来に向けて旗揚げ記念シリーズ